Ukizungumzia masuala ya rekodi za namba za wafuasi ama namna kazi zake zinavyotembea kwenye mitandao ya kijamii basi utamtaja Diamond kutoka hapa nchini Tanzania ambaye amekuwa msanii kio kwa vijana wengi, lakini pia kwa wasanii wengi chipukizi kutamani kufikia mafanikio kama aliyoyafikia kwa sasa. Sasa msanii Diamond hatimaye amefikisha wafuasi milioni 16 kwenye mtandao wake wa Instagram. Unaweza ukaona ni kwa namna gani msanii huyo amezidi kukua zaidi na zaidi kwa kujiongezea wafuasi kadha wa kadha kwenye mitandao yake. Hapo tujuzi tulitoka kukuletea takwimu za wasanii wanaofanya vizuri huko YouTube kwa nchi ambazo zipo chini ya jangwa la Sahara, ambapo tuliona Diamond akiwakimbiza wasanii kutoka West Africa kama kina Burna Boy, Wizkid na Davido, ambapo yeye Diamond ana jumla ya wafuatiliaji wa jumla kwenye akaunti yake ya YouTube wasiopungua bilioni 2.14 akifuatiwa na Banaboy mwenye bilioni 2.05. Baada ya hapo tumeona tena rekodi nyingine hii anaiweka kufikisha wafuasi milioni 16 kwenye ukurasa wake wa Instagram na anakuwa msanii wa kwanza kwa kupata wafuasi hao kwa hapa nchini Tanzania. Sasa kuna faida gani anazipata Diamond ama mtu yoyote akipata wafuasi wengi zaidi kama hao? Cha kwanza kuhusiana na kusukuma kazi zake, ambapo itafika muda Diamond kuhusiana na posti zake zitakuwa zinaenda viral sana. Ndio maana hata tunaona ngoma zake zinaweka rekodi huko YouTube, kwa sababu akiposti tu ndani ya muda mfupi tunaona video imefikisha watazamaji maelfu kadhaa, lakini tukiachana na kwenda viral kwa kazi zake, kuna dili za matangazo mbalimbali, ambapo tunaona anapokea ubalozi kutoka kwa makampuni makubwa kwa sababu ya namba zake hizo ambazo zinasoma kwenye ukurasa wake. Lakini ukiachana na madiri, ipo biashara zake binafsi, yani mtu yoyote akitaka kuanzisha brand, basi akiwa na wafuasi wa kutosha ni rahisi zaidi kusimamisha brand na ikaenda mbali zaidi. Ndio maana tumeona brand zake mbalimbali, biashara alizowekeza zinafanya vizuri kwa sababu ya wafuasi wake. Hicho ni kitu cha kujifunza kwa wasanii wengine wa hapa Tanzania kutumia vizuri mitandao ya kijamii, kwani imekuwa chanzo cha kipato nje ya kutegemea kuuza kazi zake za muziki ama kufanya shows peke yake. Mimi ni Meki Mchane, una maoni gani kutokana na hatua hiyo aliyofikia Diamond? Shiriki nami kwenye komenti hapo, asante.